Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад вас видеть. Сейчас пока нас немного, но я надеюсь, э, в процессе сегодняшнего нашего стрима появятся наши э, зрители, наши соратники, наши друзья. Вот. И если будут появляться в процессе э, сегодняшнего стрима вопросы, вы их пишите. Сразу обозначайте это знаком вопроса, чтобы я это сразу увидел. Сегодня 4 октября 2020 года. Это дневной эфир. Я решил вот пока светит солнышко, пока летнее настроение здесь у нас в Москве. Я думаю, вот как раз-таки появляется в связи с этим вот это окошечко, когда можно в течение часа поговорить о э, острых проблемах э, не только России, но и цивилизации. Э, в данный момент, вот сегодняшний стрим, посвящен теме, Э, следующие, что пока Путин э, жив, вот, значит, э, все являются заложниками. И Украина, и Беларусь, и Азербайджан, и Армения, и Сирия, и Ливия, и Венесуэла. Практически все страны, где Российская Федерация ведет агрессивную внешнюю политику. С чем это связано? Скорее всего, конечно, с личностью Путина и его ближнего круга, которые занимаются единственным, а именно удержание личной власти. А как ее удерживать, эту личную власть? Через, естественно, агрессивную внешнюю политику и агрессивную внутреннюю политику, дабы не допустить э, значит, э, до вот этой смены власти вот, э, людей из гражданского общества – людей, которые заинтересованы в укреплении государства, развитии общества и э, значит, э, вот эту функцию России быть сырьевым придатком западного мира. Вот эту функцию России все-таки э, изъять из жизни и быта Российской Федерации. К сожалению, у российского общества, вернее, <laughs> даже я бы сказал бы, у жителей России, которые не являются российской политической нацией, ибо не обладают властью, э, реальной властью. Да? Нет у нас народовластия, нет у нас э, той политической нации, которая способна, э, способна контролировать власть и наказывать власть за преступление перед обществом. Вот этой функции, к сожалению, у жителей России нет. Несмотря на то, что э, Российская Федерация, по сути, должна представлять из себя союз независимых государств, объединенных в федерацию, в одну социокультурную матрицу, которую мы назвали социокультурным пространством четвертого уровня. К сожалению, вот такой страны, настоящей Российской Федерации, у нас нет. У нас издревле, вот на протяжении 300 лет, власть царя в основном, да, вот, и за это время, ну, сменилось где-то 10-12 значимых э, имен в этой вертикали власти, которые, в общем-то, и составляют э, историю России. История России – это вот и как раз-таки история вот этих вот 10, 12, 13 правителей за 300 лет. Тогда как вот э, в развитых странах, которые, можно сказать, стартовали наравне с Россией, да, вот когда образовывались государства, те же самые Соединенные Штаты Америки, так там уже почти 50 президентов э, поменялось, да? И во всех многих развитых странах одним из показателей того, что действует демократия, а демократия – это власть э, справедливая, это справедливое государство, это смена власти, да? это разграничение полномочий, это многое-многое, что отличает э, эти страны от нас, от России. Вот там количество президентов сменилось несколько раз превышает количество правителей России, начиная от царей, э, большевиков, и вот сейчас этих вот э, э, воров, можно сказать, но ну, сколько их там пока немного было. Но вот их правление вот в заключительной фазе существования Российской империи, так скажем, да, вот их количество стало еще меньшим, да, вот по интенсивности смены руководства. Вот почему? Потому что они действительно действительно узурпировали власть. Вот это главная проблема России как государства и России как общества, что не дает возможности ни государству состояться, ни обществу. Дорогие друзья, если а, будут проблемы у нас со звуком, там вы мне как-нибудь маякните, чтобы я это все увидел. Я вот вижу уже Алекса Галева, Амонгор, Баба Яга против, Алексей Комаров, это все наши друзья. Вот, я очень рад вас видеть. Поэтому э, э, можно сказать, что сегодня как раз я и в Твиттере написал это, э, что пока Путин жив, или вернее, пока Путин не сдохнет, то все, в том числе Украина, Беларусь, Азербайджан и Армения, являются заложниками этого путинизма. Почему это произошло? Главная причина все-таки это финансы. Несмотря на то, что вроде бы путинская Россия, да, это э, антагонист демократическому миру, да, мировой цивилизации. Тем не менее, она интегрирована очень глубоко в мировую экономику. А именно э, своей главной функцией, которую Путин и его ближний круг невероятно э, развили буквально за несколько лет, сделав Российскую Федерацию сырьевым придатком западного мира. И они оттуда извлекают эти деньги. Вот именно эти финансы и есть основание путинизма. Не то, что у нас крепостное даже население, можно сказать, это как результат. Э, следствие совсем другое. Главный э, элемент э, путинизма – это западный капитал. Следовательно, мы можем сделать следующее умозаключение. Дело в том, что раз путинизм до сих пор жив – и процветает, несмотря на большое количество преступлений против человечества. Значит, он нужен западному капиталу. И если мы начинаем раздумывать, о а какому западному капиталу он нужен, тот, который основан на демократических ценностях, или тот, который э, ловит э, рыбу в мутной воде. И мы начинаем приходить к выводу, что несмотря на то, что в западных странах, в Соединенных Штатах Америки, во многих других успешных государствах действует демократия, вот, наряду с ними там существуют и те, в том числе и политические деятели, чиновники, и капитал в том числе, которые заинтересованы кровно в том, чтобы в мире не было порядка, чтобы в мире можно было зарабатывать деньги – Э, вот э, преступным образом, вот то, что невозможно этим путем легальным зарабатывать, например, тех же самых в Германии, Евросоюзе, Соединенных Штатах Америки, оказывается, можно зарабатывать на внешнем рынке, сотрудничая вот с такими режимами, как путинизм. И оказывается, что путинизм, он крайне выгоден отдельным чиновникам, да, отдельным представителям западного капитала – международных организаций, в том числе, таких как э, отчасти могут быть и э, фармакология, спортивные организации, вполне возможно. Вот. Э, до тех пор, пока там ну, совсем явно не стали нарушать законы, не открыли глаза всему миру, вот спортивные федерации еще могли предоставлять путинской Э, России и Олимпийские игры, и чемпионаты мира и так далее. Но когда явно стало, было доказано, что это преступники, вот тогда уже спортивные федерации начинают реагировать. Но тем не менее, мы видим, что во всех других областях экономии, финансов, э, значит, и прочих, э, путинская Россия еще востребована. Почему? <laughs> Потому что у нее есть деньги. Вот. И до тех пор, пока эти деньги путинская Э, Россия получает и извлекает эту при прибыль, бороться с этим режимом невозможно. Вот давайте вспомним, э, кто первым сказал о санкциях после аннексии Крыма. Это был Барак Обама. Это первый человек, который сказал о, о санкциях, реагировал незамедлительно. Вот. А если мы начинаем говорить о том, что делал Трамп, и многие наши трамписты, в том числе и Соединенных Штатов Америки, говорят, что э, деятельность Трампа, она антипутинская, да, или она, э, э, в общем-то, против агрессии и так далее, против войны, ибо человек занимается миролюбивым делом. Ну, давайте вспомним, вот даже в Сирии, да, когда Трамп снял американский, часть американских войск с определенного направления, и что дальше случилось? Дальше обострение военных операций – то есть э, практически то, что делает Трамп, он пытается погасить огонь мировых войн да, или каких-то конфликтов тем, что он подливает бензина да, в этот конфликт. После этого обостряются военные конфликты, вот, и после этого тысячи жертв. Ну, на самом деле, так же и произошло же в Сирии. Не будем же мы отрицать. Но это не является миролюбием, то это называется хитростью и способностью э, этот э, конфликт вот, э, придать ему больший элемент разрушения, да, больше дестабилизации. И сама полиция, политика самоизоляции, да, она тоже же самое, она и ведет именно к тому, что в этих системах международных, там, где вот сейчас уже Э, настало время создавать более эффективные системы международного контроля, управления, э, да, э, вот здесь вот Трамп делает то, что он разрушает эту систему. Даже та, которая была, он даже эту разрушает. Вполне возможно, что путинизм отчасти, он также значит, расцвел в силу вот этого эффекта да, со стороны международного сообщества, которая стала падким до того, чтобы зарабатывать деньги э, как раз-таки в этой э, э, мутной системе международной финансовой системы в том числе. Ибо сейчас уже понятно, что до 500 миллиардов долларов практически, которые каждый год в схерах схемах Российской Федерации заключаются в международных на международном уровне в финансовых, экономических и прочих контрактах, это серые деньги, которые исчезают в неизвестном направлении. Именно эти деньги идут на коррупцию международного сообщества, именно эти деньги поддерживают э, путинизм, именно эти деньги э, позволяют людям – Э, значит, э, в европейских институтах управления государством и обществом, чиновников э, значит, и прочих систем международных структур, вот эти деньги позволяют им обогащаться, и причем они как бы не, не входят вот в ту систему государственного контроля своих собственных стран, да, которые могли бы за такое деяние наказать. То, что они Э, делают, зарабатывают где-то на стороне, да, в взаимодействии с путинской Россией, э, их фемиди национальные, вот э, недоступно. Поэтому они совершенно спокойно извлекают эту прибыль, им действительно выгодна путинская Россия, именно нужна вот такая Россия, которая позволяет им обогащаться. А это говорит о том, что для того, чтобы наказать вот это международное чиновничество, да, необходимо устраивать как раз-таки адекватную систему международного контроля – за капиталами, и в том числе э, контроль, э, который позволяет, э, в общем-то, выявлять эти преступные деяния против не только собственного государства, хотя против собственного государства у них нет никакого преступления, да, а вот преступление против международного сообщества, да, оно явно. Достаточно вспомнить этого Шредера, который, несмотря на то, что, в общем-то, с одной стороны, ничего плохого вроде не делает, но это как раз-таки тот человек, который лоббирует интересы путинизма на международном уровне. И никто ему ничего не скажет. Почему? Потому что он ничего э, преступного в отношении Германии или Евросоюза не делает. Но в отношении международного сообщества он как раз совершает акт преступления, потому что позволяет этому режиму, э, создает ему условия выживания, и причем успешного выживания вплоть до такого уровня, что сообразно сказке даже, да, вот э, рыбаки и рыбки, когда уже путинизм э, в лице своих э, силовых структур, которые приближены к Кремлю, изъявили желание стать владычицей морской. Ну, где-то приблизительно так. Как слышно, так, Баба Яга против, говорит, путинизм уничтожит планету. Пример катастрофы на Сахалине. Да, об этом я тоже хотел показать, поговорить. Катастрофа на Сахалине, да, э, потом, значит, э, уничтожение сибирских лесов в том числе, да, вот, реки, озера, моря, вот это все, это не только Сахалин. Э, современная путинская Россия – это зона бесконечного, бесконечной экологической катастрофы. Почему это случается именно в России? Потому что путинизм, он основан Э, не на принципах демократии, да, это сразу понятно, потому что принцип демократии, он нацелен на то, чтобы наказывать власть за преступление перед этим, перед обществом. И вот этой функции должен обладать народ. Его нет. Почему? Потому что нет российской политической нации. Российская Федерация есть, а российской политической нации нет. В том числе нет и нижележащих уровней, э, такие как вот э, граждане Э, калмыки, да, вот, которые могли бы чувствовать себя как живущими в государстве Калмыкия, да, там, или тот же самый Московия, да, э, или Чечня, Осетия, да, ведь Российская Федерация состоит практически из 83, должна состоять государств, да, вот, и если бы уровни управления государством основывались на принципе справедливости, то э, все, будучи э, жителями Российской Федерации и гражданами этой страны, э, были бы признаны российской политической нацией, если бы действительно управление было бы справедливым, то есть по отношению к внутри государствам, составляющим где-то около 8 десятков государств внутри Российской Федерации, Э, Те, в свою очередь, э, распространяют справедливое управление на города, области, районы. Те, в свою очередь, на народности, на э, общины, на национальности, на значит, рода, семьи и лич, вплоть до личности. Да? Вот вся эта пирамида основана на принципе справедливости, который канонизированы в Уголовном кодексе, административном, семейном, правилах дорожного движения. И вот для того, чтобы все это работала во благо общества, необходимо, чтобы функции институтов государственной власти функционировали безупречно. Тогда никто не будет возмущаться, никто не будет чувствовать себя обделенным. Да? Почему? Потому что э, вот создать вот именно такую эффективную систему управления, которая справедлива по отношению к каждому гражданину внутри Российской Федерации, можно только при одном условии, да, при условии, что действует демократия, основой которой является, с одной стороны, наказание властей, которые совершают преступления против общества, а с другой стороны, когда государство осуществляет функции, наказывает общество за преступление перед государством. Тем самым сохраняется баланс, который нацелен противоборство человеческим порокам. Вот эта способность противодействовать, противодействовать человеческим порокам называется совместная деятельность. Вот совместная деятельность – всего народа России, э, которые наказывают за преступление. Ведь как просто. Преступник должен сидеть в тюрьме. Вот именно это надо сделать. Но, <laughs> к сожалению, э, Россия диаметрально противоположна: Не наказывает за преступление, а поощряет. То есть система выстроена таким образом, что э, те, кто совершает преступление перед обществом и государством, те возвышаются. И вот, например, э, экологическая катастрофа очередная. Таких катастроф каждые 2-3 месяца происходят в России. Просто территория настолько огромная, что всем плевать. Как вот сказал Лев Толстой, ежели э, люди порочные способны к объединению и составляют э, силу, то людям добропорядочным надо сделать то же самое. В чем ошибся э, Лев Николаевич Толстой? В том, что людей добродетельных стало меньше в России. Их практически чуть ли не по пальцам посчитать. То есть людей порочных абсолютное большинство. Вот с этим даже Лев Николаевич Толстой не был готов. Он думал, что, оказывается, добропорядочных больше – но это когда было? Это было 200 лет назад, 150 лет назад. Сейчас другая ситуация. Сейчас ситуация настолько изменилась, что добродетельных людей становится меньше, катастрофически мало. А вот людей порочных становится все больше и больше. И я не скажу, что это э, результат путинизма. Не только путинизма. Здесь и большевизм сыграл свою роль, и царизм свою роль сыграл, э, когда надо было проводить реформы еще в конце 18 веков надо проводить было э, реформы, конституционную монархию надо вводить. Надо было это все делать, это не делали. Вот затягивал, затяг, большевики усугубили, а воры сейчас этим воспользовались. Почему? Потому что действительно добропорядочные люди в России подвергаются гонению. Вот любой человек, который выскажет здоровую мысль, которая выгодна для государства и общества, будет тот же час оболган, да, и затравлен. Вот это такая ситуация в современной путинской России. И я скажу, что это не просто путинизм, да, это в том числе и то, что взращивалось западным капиталом. Им нужна именно такая Россия. Да, она рано или поздно подохнет, да, вместе с ее лидером, да, всегда так было. Как только властитель лукавый и порочный сдыхал, появлялось окно возможностей. Даже вот вспомнить не только царскую России. Можно вспомнить более свежие примеры, когда сдох Сталин, и открылось окно возможностей и э, оттепель, да, вот мы помним, да, то же самое. После Брежнева вот э, та же самая оттепель или перестройка Михаила Горбачева, да, окно возможностей открывалось, но тут же оно закупоривалось, да, причем закупоривалось еще большим количеством человеческих пороков. Вот что происходило, и вот сейчас э, мы находимся на стадии, что большинство людей в России не способны идентифицировать зло. Ну, не способны. И когда вот мы говорим, вот произошла катастрофа экологическая э, масштаба Чернобыля, да, экология напряжение там 40 километрах вглубь и вширь э, разрушена э, экосистема части планеты Земля, да, вот там. Казалось бы, трагедия. Ну, ну и что из этой трагедии? Ну, народ не потерял способность к объединению, да, чтобы противоборствовать пороку. Вот русизм, в основу русизма, именно в этом и заключается, что русский человек, он не рассматривается как часть общества, он не, рассматривается как часть народа, вот, даже не гражданин и э, не политическая нация. Это одна функция – легализация преступного правления царя. Сейчас это не просто царь, это фараон уже. Фараон, который живет в склепе там ну вот, и будет потом, один склеп стоит э, на Красной площади, другой склеп, склеп это бункер, да, но это склеп тоже самое, да, вот оттуда он сейчас руководит, да, куда-то выезжает. В этом склепе, кстати, чтобы вы знали, обслуживание более тысячи человек в день, да, вот, и прежде чем попасть к Путину, там люди двухнедельный карантин выдерживают, только потом попадают. Э, эта система, ну, вообще-то за пределом, да, вот э, разума, да, как это так, это может быть. И казалось бы, ну да, если некоторые лидеры западных держав да, и мирового сообщества, им выгоден, выгоден путинизм, но не до такой же степени, не до такой же степени, чтобы э, превращать э, э, саму Россию, эту точку нашей планеты, в этот мордор, да, который отчасти опасен всему мировому сообществу достаточно начать вот считать э, Украина, да, вот э, Грузия, да, вот где эти очаги, которые э, созданы путинской Россией, да, Ливия, вот это Сирия, Венесуэла, это все очаги напряжения, и мы начинаем думать, а для чего вот это вот нужно? Неужели в мировом сообществе есть люди, которым выгодна такая ситуация? Оказывается, да, есть. Даже поведение Трампа, э, оно как бы <laughs> сигнализирует о том, что это один он из бенефициаров вот этого путинизма. Именно так и происходит. Почему? Потому что э, все-таки сумма 500 миллиардов долларов э, в серой экономике международного сообщества, которая контролируется Российской Федерацией, там и криминальный бизнес, там и наркобизнес, там, в общем-то, и энергетический бизнес, там и многие другие виды бизнесов – которые интегрировали в национальные экономики и как и Соединенных Штатов Америки, и Западной Европы. Казалось бы, будь у нас система в мировом сообществе, которая могла бы создать дееспособные международные структуры, они бы пошли во благо, потому что пресекли бы деятельность э, таких финансовых пирамид и систем. Но у нас этого нет, И мы видим, что Трамп этого тоже не хочет создавать. Да никто не хочет в этом мире Э, заниматься вот этими глобальными задачами. Даже вот сейчас пандемия, она требует, она говорит, слушайте, люди, вы настолько построили единую целостную систему в экономическом плане, в культурном, что необходимо ее регламентировать э, системами управления, международными структурами, да, которые бы не позволяли, например, если появляется э, значит, система опасная, Э, для мирового сообщества лаборатория, которая разрабатывает химеру, то хотя бы мировое сообщество, международные институты могли бы, раз Китай этого не делает, да, могли бы купировать эту проблему и принять жестокие, жесткие меры для того, чтобы э, не допустить вот этого смерча да, э, медицинского да, э, в мировое сообщество и не превратить, не превратить ее в пандемию. Да? Вот, или вот, например, гептил, который военные э, Российской Федерации, ракетчики, да, э, имея там производство, вылили в, в море, да? Ну, это же преступление мирового масштаба. Но до них сейчас э, мировая система не может, нет этих систем. Никто не заинтересован в том, чтобы это создавать, чтобы противодействовать вот этим вот. Мир становится хрупким, он становится глобальным. 83% биосферы планеты сейчас в основном служит хозяйственной деятельностью человека. И она во, во многих отношениях является не позитивной, а негативной. То есть идет разрушение, целенаправленное разрушение планеты, экологической системы. И здесь уже мы видим, что существуют страны, которые не подконтрольны мировому сообществу. И среди них не только Россия, здесь и Китай, в общем-то. Здесь и та же самая Венесуэла и многие другие страны, где нет демократии. И уже об этом надо думать, потому что уже пандемия говорит, э, что те страны, где власть узурпирована, это означает, что там власть человека, порочного человека. И когда порочный человек приходит к власти, он все свои пороки вот, делает достоянием всего общества. И потом мы удивляемся, а почему общество не имеет способности к совместной деятельности, чтобы противоборствовать человеческим порокам. Вот в России такой совместной деятельности нет в Беларуси она вроде бы появилась, да, но мы видим, что вот эти политические системы, которые начинают гнить, и которые основаны на финансах, а финансы в Беларусь приходят через Россию, а в Россию приходят через Германию, то мы видим, что через Германию и через Россию в Беларусь пришли вот эти самые немецкие деньги, которые конвертировались в доллары. То есть финансовая мировая система поддерживает в том числе не только режим путинизма, но и режим Лукашенко. Вот Абракадабра вроде бы, казалось бы, но именно деньги сейчас контролируют вот такое положение вещей, которое сложилось э, в мировом сообществе, и именно деньги. И те страны, которые не готовы к встрече с большими деньгами, а мы вот сейчас вспомним Советский Союз, 120-150 рублей заработная плата практически всех. И только небожители получали 500 рублей. О чем это говорит? О том, что 254 миллиона человек, граждан Советского Союза, были не готовы к обогащению, были не готовы к встрече с деньгами. У них не было этой ответственности, они не знали, что такое деньги. И вот когда рухнул Советский Союз, первыми богатеями стали кто? Стали воры, шулики, убийцы. Да? Вот даже жизнь Путина, она говорит о том, она как бы подчеркивает, да, доказывает, вот человек более 20 лет ходит на свободе. Мало того, он сейчас главным э, человеком в России является, президентом, да, но он больше 20 лет назад должен был сесть в тюрьму за расхищение имущества федерального масштаба. То есть <laughs> человек должен был только сейчас выйти на свободу. И то неизвестно, за первые миллионы, которые он украл, да, вот. О чем это говорит? О том, что вот когда возможность обогатиться пришла в Советский Союз во всем, ко всем гражданам, да, все могли обогащить. Так вот, я еще раз акцентирую внимание на том, что первыми, кто стал богат, не учителя, там, не врачи, эти люди не стали богаты, а люди, которые были порочные. Вот Путин был в числе этих людей, которые умели воровать, грабить и убивать, которые умели лицемерить, люди, которые в плоти и поперек, вот э, вдоль и поперек, были заражены человеческими пороками. Да, их было немного, ну, 10%, допустим, да, вот. Но в большинстве своем люди не готовы были к, таким, к встрече с такими деньгами. И почему у нас э, к власти не только пришли порочные люди, они заняли высочайшие посты в политической системе. Люди до сих пор не знают, как обращаться с деньгами, какую ответственность нести перед этими деньгами. И то, что мы в России пожинаем плоды вот этого неумения, что наверху, что внизу общества, да, э, наши олигархи, которые, э, ну, миллионеры все. Ну, если посмотреть уровень их интеллектуального развития, эмоционального там, э, уровень этического, эстетического развития. Посмотрите, ну это как цыганские бароны, да, вот живут, это как вороны, как сороки, да, которые Э, значит, вот на всякое блестящее, да, это не просто так получилось. У нас э, в стране после распада Советского Союза почти 90% <laughs> людей, которые бы встретились с этими миллионами долларов, стали бы именно таким. В этом действительно это какой-то парадокс, да, вот что вот именно такие люди пришли к власти к России, и сейчас то, что они делают вот э, в процессе укрепления своей личной власти, да, они не могут Э, видеть решение проблем иначе, да, международного характера в том. Поэтому отсюда идет аннексия Крыма, аннексия об, обха... взять, у, украсть. Это вот как раз-таки ментальность э, большевиков, ментальность советского народа, она была именно там. То есть пока они не имели таких денег и были на одной зарплате, да, но тем не менее вот этот порог, он сидел глубоко внутри, как стержень. Да. Развития не было в советских школах, советские фильмы, советская э, система, эстрады тоже в том числе, которая до сих пор, да, совком мы ее называем, ничего не несет, в, нет ни в одной песне развития вот, смыслов каких-то, да, редкие песни, которые мы видим от э, рок-музыкантов и слышим, да, а большинство это же так, такая такая деградация общественного сознания, да, вот это вот э, попса, да, вот посмотрите, или даже если мы даже перенимаем опыт американской культуры рэп. Да, мы называем русским рэпом. Ну, посмотрите, сплошь мы самое худшее берем. Это как раз-таки говорит о том, что э, вот одна сторона того, что мы рассматриваем, да, как элемент деградации личности и общества, неспособность к встрече с большими деньгами, также неспособность к встрече с мировой культурой, мы ее извращаем тоже, делаем ее под себя, и в итоге мы создаем эти фильмы дальше и невозможные, да, и в последнее время даже канал культуры, если вот смотреть вот эти все мифологии и прочее, то это все основано на каких-то Э, на культивирование вот именно вот этого э, мышления, связанное уже с религиозными культами. Никак, это не просвещение даже. Это говорит о том, что действительно мы берем все самое худшее и потеряли главную способность совместной деятельности, что противоборствовать человеческим порокам. И вот в этом ряду смерти журналистки Ирины Славиной, да, казалось бы, вот этот акт самосожжения, но он должен был бы хотя бы пробудить в обществе да, вот, э, способность к самосохранению. Этого нет. Это еще раз доказывает, что общество настолько, вот в плане, вот если мы берем Российскую Федерацию, не просто даже атомизировано, оно деградировано, оно находится на уровне мракобесия невежества. И вот Ирина Славина, да, это личность. Личность, где последней инстанции ее защиты перед этим мракобесием и невежеством была ее семья, э, дети, супруг, да, ближний круг ее. И вот именно туда врывается под видом государства вот эти вот бесы, мракобесы, невежественные бесы, которые плюют на закон. Ведь это был не акт закона, это была травля. И посмотрите, вот мы говорим Российская Федерация, это социокультурное пространство четвертого уровня, должно было обеспечить должно было обеспечить справедливое управление на все нижележащие уровни, а именно на Нижегородскую область, да, как отдельная часть, э, обладающая функциями государства, где-то делегирует там процентов 10 э, федерации – а 90% должна самостоятельно осуществлять эти функции, а именно функции государственного управления, да, управления институтами государственной власти и так далее. Для чего? Для того, чтобы далее вот, федерация, федеральная система управления государством, Нижегородская система управления, Нижний Новгород, да, вот уже третья часть, да, как город, область, район. Э, далее это районное управление. Вот это все должно обеспечивать справедливое управление обществом. И вот когда это доходит до личности, личность должна быть защищена законом, защищена бед, законом перед э, значит, мракобесием, невежеством, э, перед преступностью. И в итоге мы видим, э, что в данном случае, вот я беру, таких случаев полно. Это, это действительно, это только один из случаев, который говорит о том, что никакой справедливости в Российской Федерации на всех уровнях которая способна э, быть нацелена на защиту личности. Ее нет. И вот это отчаяние человека, когда он э, чувствует всеми фибрами своей души, что нет справедливости. Никакой справедливости в том, где мы живем, и в том, что мы построили, нет. И вот от этого отчаяния и пробудить это э, гражданское общество, пробудить народ да, вот от той системы Э, общественного сознания, в котором, в дремучем состоянии, в котором находится само общество российское. Это вот акт отчаяния и, может быть, даже акт нацелен на то, чтобы пробудить это сознание. И мы видим, э, видим, что Россия не готова к этому. Что для того, чтобы пробудить э, общественное сознание в России, это должен быть не инструмент точечный, это должен быть инструмент массовый, понимаете, вот массовый, который исходит каждый день и со всех каналов телевидения, со всех интернетов, да, на человека, на общество, для того, чтобы пробудить это сознание, потому что вот в таком виде оно, оказывается, не работает. Не работает, что в Беларуси не сработало. Там тоже общество разобщено, но там хоть есть порыв, мы этот видим, к созданию политической нации Беларуси. И там в любом случае, что бы там ни делал Лукашенко, он делает это только с помощью России. Не будь сейчас России, э, демократия в Беларуси уже бы одержала победу. Э, есть, э, значит, э, паттерное государство, это Россия, есть Путин, есть заложник, это вся Белоруссия. И э, есть, значит, вот этот вот, э, как его э, назвать, некоторые говорят, президент Лукашенко. Это геоляйтер, геоляйтер э, Беларуси, поставленный э, лично Путиным и его ближним кругом для осуществления порабощения Беларуси. И главный, главный результат Э, этого порабощения, недопущение э, в Российской Федерации вот э, рождения вот таких настроений и тем более попытки свергнуть режим путинизма с помощью народа, с помощью народных масс. Вот это главная цель. И поэтому Геоляйтер будет, пока есть, я еще раз хочу сказать, что пока жив Путин, заложниками являются все. Вот такая система русизма. Это, это, это точно копия Э, тех режимах, э, что большевистский режим, что царский режим, только более усовершенствованный на уровне вот этих технологий, которые мы сейчас имеем. На уровне, когда есть интернет, есть мобильная связь, э, есть, в общем-то, развитая инфраструктура, есть система развитого туризма и так далее, что позволяет путинизму Э, значит, вот эту раковую опухоль, да, она транслируется на все сообщества, на все мировые державы. Э, в первую очередь под огнем этой мировой э, системы проникновения человеческих пороков являются чиновники и лидеры государств. Именно таким образом и действует путинизм. Отчасти мы можем сказать, что путинизм – это такая, значит, сверхзадача для всего человечества. Необходимо идентифицировать это зло, представляющее угрозу всему мировому сообществу. Э, где бы путинизм не функционировал, будь это э, значит, э, Арктика, будь это Сибирь, будь это Камчатка, будь это значит, Европа сама, Соединенные Штаты, будь это значит, Армения или Азербайджан или еще какая-либо другая страна, все находятся под прицелом путинизма, под прицелом человеческих пороков, которые в России, они, они захватили целое государство. Государство не служит людям. Государство не является защитой человеческой личности и обществу, и смерть Ирины Славиной в этом это, это прямое доказательство. Даже личность, личность не видит защиты государства, а государство создано для того, чтобы защищать. Спас, оно создано для того, чтобы защищать все нижележащие уровни, э, будь то политическая нация, будь то народы, народности, э, нацменьшинства, города, мегаполисы, да, деревни, там, районы, области, семьи, в конце концов, рода и личность в том числе. Вот справедливое управление э, сообразно э, законам, да, которые прописаны черным по белому. Вот преступление, вот наказание. А у нас наоборот, вот там, где преступление, там, где преступление, там не наказание, там поощрение идет. А там, где идет э, польза обществу, там, где гражданское общество э, выполняет свои функции, да, чтобы укрепить государство, там наоборот считается это преступление. И вот в этой ситуации как действительно человеку, как быть, как, как не дойти до такого состояния отчаяния, чтобы не совершить вот этот акт или самосожжения, или самоубийства, да, или, или какого-либо еще другого акта э, суицидного, да, приводящего к смерти как протест этому обществу. Ну вот скажите, да, вот действительно, вот все технологии, которые сейчас есть в России, главная технология – это телевидение, да? Мы его не создавали. В России ни один русский человек не создавал телевидение. Мы получили готовые, мы получили э, систему зомбирования, мы эти телестудии, эти камеры получили, цвета. Это ничего российского нету. Даже системы вот эти антенны, там ничего российского нету. Мы взяли Э, готовые технологии с этими камерами. Мы ни одну камеру не создаем мы не сможем создать никакую камеру даже. Но мы взяли это все, получили просто, да, вот просто получили, да, вот даже как эти, эти Мерседесы и, и прочее. Мы взяли эту технологию телевидения, и первое, что мы стали делать, используя эту технологию, не доводить информацию до гражданского общества – чтобы укрепить ряды гражданского общества, чтобы они совместно действовали в России против пороков. Нет. Мы использовали эту технологию, это телевидение, для того, чтобы укрепить невежество бракобесия, чтобы разобщить гражданское общество, раз, это они сделали. Потом необходимо было изменить общественное сознание. Они его изменили, э, создав новые элементы опорных сигналов, где там, где было добро, назвали злом, а там, где зло было, назвали добром закодировали население с помощью этих технологий. То есть, когда технологии приходят э, в страну, где нет демократии, где нет гражданского общества, эти технологии начинают работать против уничтожения этого общества, что и сделал Путин. А Россия не была готова ни к деньгам, ни к этим Мерседесам, да, ни к этим трехэтажным особнякам. Мы этого не знали ничего. И это все взвалилось. И первыми, кто получил преимущество, были порочные люди. И это вот сейчас главный пример – Э, для всех граждан России, хочешь успешной жизни, будь подонком. Разве не так? Вот что мы, ну хотя бы, ладно, мы имели бы эти технологии, но если бы мы хотя бы говорили правду, что происходит, если бы это были не Соловьевы, Киселевы, которых опять за деньги – Опять за деньги <laughs> пытались, понимаете, люди не готовы были к России, в России вообще к встрече с финансами. Их надо было еще некоторое время держать где-то, наверное, или хотя бы открыто говорить о том, что делают деньги с людьми, э, показывая в качестве примера того же самого Путина, который за 128 миллионов долларов, да, э, значит, украв эти деньги, э, обрек, значит, весь Ленинград, да, на чуть ли не на голодную смерть еле-еле выкарабкались оттуда. В то время человек, который должен был только сейчас выйти на свободу, да, он сейчас сидит в Кремле. Ну хотя бы правду мы говорили с помощью технологий, но даже и этого мы не можем сделать. Что ж, дорогие друзья, я хотел еще сказать несколько слов об Армении, но что-то так у нас все идет. Я посмотрю, есть ли вопросы, и начну говорить об Армении. Так, ну, здравствуйте еще раз всем, кто сейчас находится в эфире. Соня Сонина, вот э, тоже еще раз приветствую. В Хабаровске вроде с этим стало получше, еще много мигрантов из Средней едут, это тоже влияет. Да, согласен. Чеченцы еще от Кадыркина бегут. Ну да. А, так. Демир Дархан. Михаил, здравствуйте. В последние годы мне кажется, что люди осатанели. Так и есть. Вопрос, как избавиться от языческой э, ярости, фанатизма и идолопоклонства. Очень просто. Э, избавиться надо поменять <laughs> власть. Поменять власть и наказать всех порочных людей во власти. А это обязательно. Это не только люстрация, это не только уголовные преследования. Да? Э, механизм есть. Механизм есть. Просто я думаю, что пока у путинизма есть э, деньги, и есть люди, которые заинтересованы в путинизме, а Трамп – это один из интересантов того, чтобы путинизм был вечный. Вы понимаете, ему это нужно. Почему за Трампа мы так держимся? Потому что это один из э, единственный американский президент, который стоит на стороне России. Единственный, другие. Никогда не было таких президентов, которые бы, э, значит, вот стояли на стороне именно такой России. Э, России невежественной и мракобесной. Трамп наш, не наш союзник, а Путина союзник. А, Юлия Троицкая. Мне сейчас силы жить в России дают мысли. У нас были Чехов, Станиславский, Высоцкий, Немцов. У нас есть Шендерович, Каспаров, Навальный. Ну, в общем-то, это надежда. Это действительно надежда, потому что если мы и эту надежду потеряем, я думаю, что в какой-то момент Ирина Славина, она как раз-таки потеряла надежду. Вот, потому что отчаяние, да, и чувство несправедливости было таким острым, что вот нормальный человек бы не пошел, конечно, на это. Тут надо находиться в состоянии такой депрессии, да, состоянии такого отчаяния, чтобы э, этот акт самосожжения, пойти на акт суицида, на акт самосожжения и самоубийства, это непростое, это тем более, когда задеты, задеты э, позитивные качества там человека, да, вот именно, э, вот именно эти качества, два чувства острой несправедливости по отношению э, к человеку, который за общество, за Россию, да, за людей, которые рядом вокруг нее, да, она за них боролась, и вдруг она видит вот эту несправедливость со стороны э, российского путинского государства. Конечно, это, это было это чувство отчаяния, это потеря надежды. Вот мы не должны терять надежду, э, мы должны, знаете, нас должно подкреплять чувством мсти, мстительности, да, мы должны отомстить этому режиму. Мы должны отомстить этим ворам, этим жуликам, этим мусорам, да, мы должны... Вот месть – это главное, что должно нас э, держать вместе, да, это должно питать нашу энергетику, разумную в том числе, что впереди э, месть, и мы эту месть будем осуществлять справедливо. Справедливо, как положено, со, сообразно закону. Вот. И никакой защиты на стороне этих тварей не должно быть, которые допустили вот такое состояние России. Бакай. Да, вот они действительно научили, были, стали подонками и научили людей быть подонками. Да. Столько денег идет на то, чтобы культивировать. И вот посмотрите, главными э, защитниками режима в большинстве своем это люди порочные, да, а укрепляют э, вот это состояние порока э, не только пропагандисты, но и сами деньги. Деньги, которые, к сожалению, э, приходят из западного мира, из Соединенных Штатов Америки, и что говорит о том, что именно они заинтересованы в том, чтобы путинизм был именно таким. Вот. И действительно нам необходимы другие, другого уровня международные лидеры, которые Э, вот эту пуповину, которая питает путинизм долларами и валютой, да, вот чтобы перекрыть этот и арестовать все эти счета. Только так можно теперь уничтожить путинизм, потому что на стороне путинизма бесы, а в России их стало уже 90%. Что вы сделаете против тех бесов, которые проходят мимо э, значит, э, мимо протестов в Хабаровске, да, мимо, значит, смерти Ирины Славиной, мимо экологической катастрофы на Камчатке, да, до этого взорвали атомную бомбу, э, ракету, да, ведь это все говорит о том, что мы теряем самое главное в России э, – гражданскую ответственность. Мы теряем э, саму российскую государственность, потому что Э, не государство виновато. Дело в том, что люди порочные, они захватили институты государственной власти и сделали их инструментом своего обогащения. Вот что произошло в России. И в конце концов на это нужно людям открыть глаза. И отчасти многие интернет-издания, они как раз выполняют эту функцию э, открыть людям глаза. И если вот даже ничего, кажется, не будет меняться, но через 10 лет вот то, что мы говорим сейчас, и то, что мы испытываем путинизм, будет испытывать уже 90% людей. Рано или поздно пробуждение состоится. И то, что сейчас идет обнищание, тотальное обнищание народа, это есть благо для российской государственности, я так считаю. Потому что по-другому пробудить людей, указав на том, что он бес, он является бесом, что именно его бесовство довело э, до такого состояния российскую государственность и через нищету, вот через ужас жизни, в которой живет э, российский человек, вот через этот ужас они должны пройти, они должны пройти через помойки, чтобы э, найти себе кусок хлеба. Вот тогда будет состояться, состоится пробуждение. Но, к сожалению, есть Китай, который скармливает химию, есть пальмовое масло, которое поставляет Володин в Российскую Федерацию, и вот на этом дерьме живет российская Э, населения. Вот именно на этом дерьме, да, закладывая мину замедленного действия в будущие поколения, это раковые заболевания, это э, то, что они едят сейчас, это то же самое, как если провести э, бомбардировку атомным оружием все регионы Российской Федерации через несколько поколений. Э, вот эта вот болезнь, да, э, облучение, да, вот оно как бы будет повсеместным. Э, Михаил, вы бы уже план побега из Москвы готовили, что ли? Я уже <laughs> хочу говорить, чтобы она уехала. Э, да, к сожалению, да. Плана побега нет пока. Плана побега нет. Наверное, никуда я не убегу. Будем здесь. Так, в Сирии турки и россияне пусть убивают друг друга, как армяне и азербайджанцы, чтобы в конце концов поняли истину. Дело в том, что когда э, значит, заражено человеческими пороками – Э, общественное сознание нации, другого выхода, к сожалению, нету. Как только вот пройти через этот ужас взаимного истребления, э, не поняв того, э, что есть пути гораздо более человечные, позитивные, демократичные и безопасные для развития нации. Эти пути есть. Но учитывая, что есть люди, которые заинтересованы в укреплении власти и которые сеют эту ненависть Э, к соседям, по отношению друг к другу. Вот именно эта ненависть сейчас позволяет путинизму выживать. Именно культ ненависти. Вот каждый день с телевизоров, да, каждый день идет э, вот это вот э, культивирование, эти фильмы, да, вот это вот все сваливается на голову несчастных россиян, которые Э, к сожалению, не имеет никакого иммунитета, да, никакого иммунитета. Иммунитета могут быть знания, могут, может быть просвещение и может быть здоровый образ жизни, который подразумевает именно экономическую безопасность, то есть должна быть защищенная частная собственность, которая э, должна быть защита человека, личности от государства в том числе, да, или защита общества от государства, как и защита государства. Все должно быть основано на этой защите. Этого нет, это надо культивировать, это целое поколение. Или можно через колено ломать эту систему, в первую очередь основываясь на э, э, значит, вот этой культе ненависти по отношению к этим ворам, жуликам, кровопийцам, преступникам в погонах, в мантиях, которые доводят людей до самосожжения. Этих людей действительно только, только месть, это пробуждение. Остановить эту месть, это значит, она может повернуться против вас. Надо дать ей возможность, чтобы она нашла э, этих виновников и реализовала свое право на уничтожение преступников. А, да, в шоке. В Сирии люди мочат друг друга за клочки земли. Вот, вот я, я же говорил до этого, да, что люди не готовы к встрече с большими деньгами. Как только люди встречаются с деньгами, начинается э, борьба э, в этих условиях, э, где пробуждаются самые низкие принципы обладания и потребления. Вот они в основе. Только в западном обществе низкие принципы обладания и потребления, они регламентированы законом закон, законом о частной собственности, уголовным кодексом и прочими, прочими. Там регламентировано. У нас ничем не регламентировано. Наоборот, законы работают так, чтобы поддержать в первую очередь воров, жуликов, коррупционеров, убийц и тех, кто обладает силой. Вот их закон поддерживает. Эта ситуация совершенно неверная. Эта ситуация не позволит э, создать сильную Россию или развитую политическую нацию. Нет, такая ситуация только уничтожает все. Э, э, вот и Смета сам разделяй власть. Вот и все. Действительно, этот э, принцип, который является доминирующим принципом в Российской Федерации. Разделяй властвуй. И вот те люди, которые, например, вот осуществляют управление, допустим, в Осетии, да, в Чечне, там, во всех регионах, даже Хабаров, да, это вот разделяй властвуй. Там, значит, вот гауляйтеров назначают – вот, которые внутри совершают, бог знает, какие преступления. Но э, за счет подавления собственных наций, да, собственных э, обществ, э, социумов, э, за счет подавления, вот они и остаются на своих постах геуляйтеров. Вот основа русизма, понимаете, вот царь и гауляйтеры. И с помощью современных тех, технологий зомбирование, массовое тотальное зомбирование всего общества, дабы не открыть им глаза на то, что это богатая страна, это развитая страна, и вы можете жить по-другому, по закону, но не по закону путинизма, а по закону демократии, от которой они станут еще богаче, еще развитее. Они станут э, в числе тех мировых держав, держав, которые осуществляют мировую политику. Но вот выгнали из восьмерки, да, вот не объясняют, что да, приняли Россию, да, она могла бы осуществлять э, значит, э, принципы управления мировой цивилизацией, да, как э, одна из восьми великих держав да, в экономическом и культурном. Но нет, не справилась она с этой задачей. Путин, как человек, облеченный властью, да, как человек порочный, да, он же из народа. То есть из 140 миллионов человек каждый мог бы стать Путиным. Система такая. Вот систему эту ломать надо. Навальный, кстати, не ломает эту систему, как мне кажется. Нурсултан Мамбаев появился. Вот наших друзей становится все больше и больше. Теперь, значит, об Армении в двух словах и Азербайджане. Дело в том, что э, в конфликте э, был вариант, вариант был, 30 лет он не реализовывался, это мирный исход, да, мирное решение проблемы, когда э, Нагорный Карабах получает автономию, и армяне живут в составе Азербайджана на условиях мирного сосуществования, и, значит, дополнительного финансирования со стороны азербайджанского государства, вот, помощь Армении могла быть, это там бы был бы клондайк уже, да, вот честно говоря. То есть этот вариант, который ни разу, ни один день не жили по этому варианту. Но этот вариант, наверняка, если логически приложить разум, он является более выгодным вариантом для э, Армении 21 века, да, чем тот вариант, который предложили сейчас, предложен в основном э, со стороны Э, России, да, э, как э, территория, с помощью которой можно было бы давить на Азербайджан, богатый регион, который может быть конкурентом в сфере продажи углеводородов. Для России, вернее, даже не для России, а для русского царя. Вот это основа. Вот, вот это вот, вот. К сожалению, Армения выбрала путь заложника, вот, сделав заложником в том числе и Нагорный Карабах. И вот то, что сейчас происходит, что может быть хуже этого? То есть мы хотели избавиться от этого, да? Вот мы и получили это. То есть мы глядели в эту пропасть до тех пор, пока сама пропасть не начала смотреть на нас. Разве не так? Именно это и получилось. И вот теперь мы видим, что, ну как противостоять Армении и Азербайджану? Это модернизированная армия, это армия, которая имеет на вооружении такие э, средства ведения военных э, действий и операций, которые нет у Армении. Поэтому э, Армения кровно заинтересована, скорее всего, в том, чтобы сделать э, ответ адекватным. А как сделать ответ адекватным? Только с помощью э, провокации. Какой именно? А именно сделать так, чтобы Азербайджан напал именно на Армению, на армянскую территорию. И поэтому, когда вот, вот этот пример, да, армянский самолет сбит на территории Армении, значит, турецким F-16, да, Э, это предлог, предлог для того, чтобы ударить по э, значит, Азербайджану. Но мировое сообщество не приняло этот факт, э, и я вижу, что вот в данный момент, да, вот этот путь конфронтации со стороны Армении самый худший вариант для того, чтобы защитить Карабах. Необходимо было применять другие средства ведения дипломатической, э, не войны даже сказать, а дипломатич, ди, инструментов дипломатии даже вот в этот последний критический момент не допустить э, значит, э, уничтожения Степана Керта, уничтожения Карабаха, да, можно было бы использовать э, с помощью, в том числе, международной дипломатии и остановить войну, и создать условия, когда Нагорный Карабах получил бы гарантии сосуществования внутри Азербайджана. Ну, другого выхода нет сейчас в данный момент. По-другому или же поглощение – Э, значит, и территории Азербайджана и Армении, например, э, социокультурным пространством четвертого уровня, таким как Евросоюз. Ну, тогда могла быть и Россия, но не такая. Это не Советский Союз. Это они зарекомендовали себя с худшей стороны, и они потеряли всякое право э, быть социокультурным пространством четвертого уровня. Евросоюз, да, может быть. Но это тоже фантастический вариант. Сейчас идет взаимная Э, самоуничтожения. Карабах превращается в поле, в театр боевых действий. Будет уничтожено все. То есть это самый худший вариант, который мог бы быть во взаимоотношениях э, Армении и Азербайджана. Самый худший. Они выбрали этот вариант. И я думаю, что к этому варианту более, э, более близко стоит сама Армения она выбрала самый худший вариант, может быть, и с помощью России в том числе. Потому что э, то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе и в Армении, это невыгодно Армении, прежде всего Армении. К сожалению, не выбирает этот путь, и мало того, именно этот путь подогревается теми армянами, которые не живут в Карабахе. Даже в Армении не живут. Это люди из России в основном, да, и люди, которые хотят воевать, хотят уничтожать, хотят убивать. К сожалению, пока сохраняется Э, вот такие государства, которые культивируют ненависть, в частности путинская Россия, вот такие настроения будут превалировать, как и будет превалировать вот именно конфронтация и самоуничтожение, взаимное самоуничтожение э, наций, государств и обществ. К сожалению, мы сейчас можем только наблюдать за тем, как э, Армения разрушает сама себя. В первую очередь создала условия для саморазрушения Э, значит, а, Нагорного Карабаха. Это самый худший вариант. А, Армения, к сожалению, идет по этому пути, по пути самоуничтожения. Я еще раз говорю в конце, э, опять э, по главной теме. Пока Путин жив, все страны, вовлеченные в орбиту внешней политики Российской Федерации, являются заложниками. Заложниками являются Армения, Азербайджан, Украина, Беларусь, Ливия, Сирия, Венесуэла и все остальные страны, которые граничат с Российской Федерацией. Как только Путин сдохнет, откроется окно возможностей. И, возможно, в этот раз это окно возможностей необходимо будет использовать во благо всего человечества. Остановить не только путинизм, остановить именно эту функцию России, основой которой является культивирование человеческих пороков. До свидания, дорогие друзья. Всего хорошего. Рад был с вами сегодня пообщаться. Пишите э, в своих комментариях свои вопросы, задавайте эти вопросы. Я постараюсь ответить на них в следующем эфире. До свидания.